હેલો દોસ્તો ઓલ ઇન વન ચેનલમાં ફરી એકવાર આપનું બધાનું સ્વાગત છે તો મિત્રો આજના આપણા વિડીયોમાં જોઈશું કે વાલને સ્વસ્થ રાખવા માટે આપણે કેવા પ્રકારનું હેર ઓઇલ લગાવવું જોઈએ વાલની સમસ્યા દરેક મહિલાઓને રહે છે વાલને સ્વસ્થ રાખવા માટે મોંઘી પ્રોડક્ટ્સનો પણ ઉપયોગ કરે છે અને ઘણી વખત વિવિધ પ્રકારની પ્રોડક્ટના ઉપયોગથી વાલની સમસ્યામાં પણ વધારો થતો જોવા મળે છે પણ શું જાણો છો તમે કે ઘરગથ્થુ ઉપચાર દ્વારા અને હેર ઓઇલ કરીને વાલને સ્વસ્થ બનાવી શકાય છે તો એ કેવા પ્રકારના હેર ઓઇલ લગાવવાથી આપણી વાળની સમસ્યા દૂર થાય છે તે આપણે જોઈએ આજના વિડીયોમાં જો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરજો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં પહેલી વસ્તુ કોપરેલ તેલ કોપરેલ તેલ એ વાળને પોષણ આપે છે તથા વાળને કંડિશન કરવાનું પણ કામ કરે છે પરંતુ તે વાળ વધારવામાં ક્યારેય મદદ કરતું નથી બીજી વસ્તુ બદામનું તેલ વાળને મુલાયમ રાખે છે તથા આ તેલથી વાળમાં ચમક પણ આવે છે બજારમાં આપણને બદામને લગતા ઘણા ખરા તેલ જોવા મળે છે જેમાંથી આપણે કોઈપણ એક પ્રકારના બદામના તેલનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ ત્રીજું તેલ એરંડાનું તેલ અને સરસિયાનું તેલ લગાવવાથી વાળ મુલાયમ બને છે તેનાથી વાળનો ગ્રોથ પણ સારો થાય છે ચોથી વસ્તુ ચાનું તેલ વાળ માટે ઉત્તમ માનવામાં આવે છે તેનાથી વાળ સ્વસ્થ રહે છે અને સાથે સાથે ચમકદાર પણ બને છે પાંચમું તેલ લીંબુ દહીં અને ચાની ભૂકી મિક્સ કરીને પેક બનાવીને તેને કન્ડિશનર તરીકે લગાવવાથી વાળ મુલાયમ રાખે છે છઠ્ઠી વસ્તુ દૂધીનો રસ વાળમાં લગાવીને ત્રીસ મિનિટ સુધી વાળમાં તેને સુકાવા દો ત્યારબાદ વ્યવસ્થિત તેને પાણીથી ધોઈ લો તેનાથી વાળને પોષણ મળશે સાતમી વસ્તુ સફરજનની છાલ કાઢીને તેને ક્રશ કરીને તેને ગરમ પાણીમાં મિક્સ કરીને વાળમાં લગાવો ત્રીસ મિનિટ બાદ વાળ ધોઈ લો અને તેનાથી આપણા વાળ એ બાઉન્સી વાળ થઈ જશે બાઉન્સી હેર જોવા મળશે આઠમી વસ્તુ બે મોઢાવાળા વાળથી છુટકારો મેળવવા ઓલિવ ઓઇલ લગાવો તેનાથી વાળ સ્વસ્થ થશે અને બે મોઢાવાળા વાળમાંથી પણ આપણને છુટકારો મળી જશે નવમી વસ્તુ વાળનો ગ્રોથ વધારવા માટે ભીના વાળમાં ગૂંચ ન કાઢવી તેનાથી વાળને સૌથી વધારે નુકસાન થાય છે મોટાભાગની જગ્યાએ આપણે જોવા મળે છે કે મહિલાઓ ભીના વાળ હોય છે ત્યારે જ ગૂંચ કાઢતા હોય છે જેનાથી વાળનો ગ્રોથ એ વધતો નથી તો આ એક વસ્તુ આપણે ટાળવી જોઈએ દસમી વસ્તુ વાળ સ્વસ્થ રાખવા માટે સંતુલિત આહાર લેવો જરૂરી છે આહાર એ દરેક બાબતમાં ખૂબ જ જરૂરી હોય છે એટલા માટે આપણે સંતુલિત આહાર લેવો જોઈએ અને અગિયારમી વસ્તુ કે વાળમાં જે રીતે વ્યવસ્થિત હેર ઓઇલ કરો તે પ્રમાણે જ હેર વોશ કરીને આપણે કંડિશનર કરવું જોઈએ તો મિત્રો આ હતું વાળને સ્વસ્થ રાખવા માટે કેવા પ્રકારના હેર ઓઇલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તેના વિશે જાણકારી મળીશું આપણે નવા વિડીયોમાં નવી માહિતી સાથે ત્યાં સુધી આવજો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં થેન્ક્સ આવજો